кургак элемент цинк идишинен турат анын ичине көмүртек таякчасы коюлду бул таякча жумшак кездемеге жайгашкан бул кездеме марганец кычкылы жана көмүр аралашмасы менен толтурулган кургак гальваникалык элементте суунун ордуна коюу клейстер колдонулат клейстер бул ун жана нашатырь аралашмасы бул цинк идиши пластмассадан жасалган коробкага жайгашты үстү чайыр менен толтурулду көмүртек таякчасындагы кыскыч элементтин оң уюлу ал эми цинк идиши терс уюлу болот чөнтөк фонарынын батареясы бир нече бири бирине туташкан гальваникалык элементтен турат Бардык гальваникалык элементтин өзгөчөлүгү алардын иштешинде электрод жана аралашма сартталган. ошол себептен бир нече убакыттан кийин алар жараксыз болуп калат аларды кайра жаңысына алмаштыруу керек мындай гальваникалык элементтерди жашооңузда кезиктирсеңиз керек